Hola chicos Hace un momento voy a jugar el modo de Funky Rogers que es una creepypasta muy famosa de internet on a Friday night yet eyes. on a Friday night yet on a Friday night yet. vocês. Entonces funciona bien. Ah, la flecha de arriba no funciona. Funciona medias cómo together. Two, one, down. A sleeping tragedy. two, one, down. <laughs> oh, fuck. buena, pero es difícil. 3, 2, 1. Oh. on a Friday night yet face. on a Friday night yet on a Friday night yet face.